Localitza el document que t'interessa al catàleg de la biblioteca. Al final de la pàgina trobaràs un botó de Mendeley que et permetrà importar la referència del document a la teva biblioteca personal. Fes clic damunt d'aquest botó i a la pantalla següent selecciona Import. Comprova que la referència s'ha importat correctament a Mendeley. Revisa que les dades descriptives siguin correctes, títol, autor o autors, data de publicació, etc. En cas que no s'hagi importat qualcuna d'aquestes dades, la pots afegir manualment.